Buon pomeriggio, oggi sono qua a presentarvi il Valoriani Baby. Questo forno qui che vedete è un forno che usa gli stessi materiali dei forni professionali. L'unica differenza fra questo e un forno professionale è la dimensione. Sia il suolo che la cupola interna sono degli stessi identici materiali, cambia appunto lo spessore di ognuno di essi. Quindi questo è stato ideato principalmente per essere usato nelle pizzerie che vogliono avere un angolo per il senza glutine o anche sfruttando la sua elevata mobilità per fare degli eventi che possono essere nella parte esterna della pizzeria o anche eventi su feste private, catering o quant'altro, sempre eventi medio-piccoli. Questo forno eh, può essere costruito in due misure, questa che vedete adesso è il Valoriani Baby 60, quindi 60 cm di diametro interno interno abbiamo una misura leggermente più grande con diametro interno di 75. Tutte e due le misure possono avere sia il bruciatore a gas come vedete qua che l'alimentazione a legna, si sceglie una o l'altra. Sulla variante di 75 cm c'è anche il bruciatore con un pannello di controllo elettronico, quindi è un qualcosa in più che va ad aumentare eh, le opzioni sul modello più grande. Tutti e due gli elementi possono avere la cupola rossa come la vedete qua color crema o nera a vostra scelta una cupola metallica oppure per personalizzare ulteriormente il forno si può avere anche una copertura in mosaico a scelta fra le principali opzioni che abbiamo noi oppure anche su richiesta se avete qualche eh, colore particolare che vi aggrada maggiormente questo che vedete qui accanto a me e il forno full optional, quindi con il set di pale e il portapale, la base completa con ruote e la canna fumaria. Volendo voi potete prendere anche solo la prima metà del forno, quindi con solo questa parte della base per appoggiarlo su un vostro piano di lavoro o anche senza il set pale. Questo poi sta a voi e alle vostre esigenze richiedere appunto tutti gli accessori o solo alcuni di essi. Thank you.